O sonho de ver humanos em Marte está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A NASA, por exemplo, já anunciou seu plano de levar pessoas ao planeta vermelho até a década de 2030. Nós da TV CIMI conversamos com Ivone Cagle, astronauta da Agência Espacial Americana que pretende ir ao planeta vermelho e quem sabe nunca mais voltar. Quer saber como foi? Então fica ligado! 2035. and it's a mission that right now would take approximately nine months. But 2035 is far enough along where even possibly through the academy, we may find ways to reduce that time and accelerate that in-transit um, travel. We have much of the engineering that we need for the vehicle for sustainability and our biggest challenge is making sure that we can fortify the human body, understand how it works, in these altered gravity environments so that we can make sure that the man and or the woman keeps up with the, with the pace of the travel. Para você entender, a NASA dividiu a missão em etapas. Atualmente, o foco está em testar tecnologias disponíveis na Estação Espacial Internacional. A partir da próxima década, a ideia é utilizar o mega foguete SLS, que está sendo desenvolvido pela NASA, para levar cápsulas com quatro astronautas cada para as imediações da Lua, onde será construída uma nova estação. Essa estação se chamará Deep Space Gateway e funcionará como uma espécie de porta espacial que será a base do veículo que levará humanos para Marte. Se tudo der certo com os testes na órbita lunar, em 2033 o veículo fará uma visita ao planeta vizinho, que deve durar cerca de três anos. Só então estaremos prontos para pousar em Marte. A NASA pretende construir um módulo capaz de pousar e sair do planeta. Os astronautas ainda não foram confirmados, mas Yvonne é uma das pré-selecionadas e pretende ir para ficar no planeta, realizando missões e pesquisas no solo marciano. Mas será que ela se sente como uma pessoa certa para essa missão? I feel so much that I'm the right person. One because again, my mind is already there, so I'm just sort of reconnecting. It's been a very unusual or different trajectory to get there and not many people have had that kind of exposure. In particular, however, um, I have a love for the human body and bioresiliency, meaning our physiology. Talvez essa missão tenha te lembrado a história do filme Perdido em Marte, em que um astronauta fica preso no planeta vermelho durante uma missão da Agência Espacial Americana. Equipes de pesquisadores da NASA ainda estudam a melhor forma de fazer com que humanos sobrevivam em Marte por um longo tempo. Yvonne Cagle conhece os riscos, mas parece não se assustar com eles. The biggest challenge that we have for the human body is radiation. However, the greatest density or concentration of radiation is actually closer to the planet. So the further we travel, it's a different kind of radiation. There's more solar flares and heavy ions. So we have to find a way to uh, radiation harden the vehicle and the occupants, the crews. But the best protection of all is actually water. So we have no guarantee in space but the only way to know is to go and try it out. And even if it doesn't have the same intensity of result and restoration as we see here in gravity with loads, maybe it'll be enough to temporize, which buys us enough time to come up with new ideas and solutions. So the Academy is wonderful. It has a lot of work ahead of it, but with an international, interdisciplinary, open collaboration, I think we can solve that and so much more.